Kari Pakistan kedai ke karkhana Shna leno. Tang ba ayu ke jia ya ke Pakistan mentah. Ku boleh sibu eh, ke subscribers baru ki ba juso terban page ki video sa ke channel Storyteller London. Kari Pakistan kedai ke ri ke babun leno tam. lagi pauteli ki sang leno kimi bat kiri tengen Pakistan. Khat arteli ki sang leno jong ke Pakistan. Kitrekam syabari. Kitrekam syabari. लाने की थम्बोर शबार करी पाकिस्तान खमता में एक री की बमरजन कुम का इंडिया अफगानिस्तान ईरान बात कुम जुरु कुम हा USA UK Germany but France हापो साउथ एशिया निन्नम या ओंगशु का पाकिस्तान का बेतंकारु या कि संगलेनो बनहिर थमा या का कश्मीर जों का इंडिया कि कन्हुलेनो या का बाका पाकिस्तान ka sponsor lani ka baiten ka akidai. Wei ka LET lani ka Lashkar Itaiba. Laseng yakani ka kenhun leno akas nam syajar kena ispak prapo. But let designated kum ka FTO lani ka Foreign Terrorist Organization hakas nam arajar wei. Ka LET ka lakam yaka jinghir tamai yaka membayus nam arajar pra. But shibuan kiwi ki kam tombor po India. Bar ka Josh I. Muhammad la seng ha kesnem arja. La designated FTO ya kata ka seng le na osnem arja roi. Ka Josh I. Muhammad bat ka LET. Kilakam ya ka jing atak. Ya ka parlimen jang kerin di osnem arja roi. Bat shibun ki weipat. Ki jing tombor hapo kerin dia. Number lai harakat ul jihad islamik. Lani la dengin ong lengkot huji. Laseng ya kata ika kenhun le no akas nam shia jar kendai spa prapo. Ha Afghanistan ban ya le persia ya kishipai Soviet. La designated FTO ya kata ika seng le no akas nam arajar shipo. Menda kan ika kenhun le no ka operate la ni ka trikam. Ha Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, bat kaya le ban penyesok ya ka Kashmir, Shepakistan. Number 1. Hijab ul Mujahidin lani HM. Laseng ya kata ika kenhun le no akas nam syajar kendai spa prapu kendai. Kedai katenat le no kebahik du jangka Islamic Political Party ya Pakistan. La designated FTO hakas nam arajar katnyo. Nanta ki don ruki kenhun le no ki ba operate ha Pakistan. Kum ka Al-Qaeda CRS bad ki wei Hakas nam arajar arpuar san puwei persen kiu ki kam le no bat ki kam thombor hari pakistan Kadu kharwai ka pakistan ka shna se ya koi pat ka kanhul le no kabalat kum ka taliban pakistan la ka tehrik i taliban la form ya ka ni ka kanhun le no da ka isi la ka inter service intelligence jong ka pakistan kasnem arhajar nyau Kajing tu ban sinai ke ketika hun le no temai kalong, long baka teika teherik Taliban. Kan yarap ya ke Taliban jong ke Afghanistan kini kenino ya ke borsen syar na ke sorkar Afghanistan. Ha Afghanistan. Hakas nem arajar arpuai ke Taliban kalau layuk ban kini ya ke borsen syar na ke sorkar Afghanistan. Hadirin baka teherik Taliban. Kalau yarap ban penjob ya ke Taliban. mentah kalau paikamat pak Pakistan ban yok keni no ia ke bor sensar na ke pakistan ban penlong no kari taliban jan man ke sengi ke jing terbom ke jing hertma jong ke pakistan taliban ya ki sipai bat kiri upai ba tang na du ke khat santrik jong benai gos jong ke senem arjar arpuai hadu ke khat sautrik jong benai gos jong ke senem arjar arpuai Arspa san pautili ki jakala syak tembo.